İspanyolca Yarı Podcast serimize hoş geldin. Eğer ilk kez bu videoyu açtıysan lütfen önce yukarıda bıraktığım videoyu izleyerek başla. Çünkü bu seriyi sırayla takip etmen çok önemli. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Önce senin için metni seslendireceğim ve metinle ilişkili soruları göreceksin. Daha sonrasında metni tekrar okuyacağım ve bu sefer sorulardan haberdar olarak dinleyeceksin. Son olarak metni ekrana yansıtacağım ve okuyarak ne kadar anladığını test edebileceksin. Başlayalım. Vamos a empezar. Primero voy a leer el texto. Öncelikle metni okuyacağım. Después tenemos cuatro preguntas. Voy a leer las preguntas. Sonra dört tane sorumuz var. Sorularımızı okuyacağım. Luego voy a leer el texto de nuevo, de nuevo yeniden, yeniden metni okuyacağım. y vamos a ver las preguntas. Vamos a leer las preguntas juntos. Bu sefer soruları birlikte okuyacağız. Y al final, sonra da, sonunda da vamos a leer el texto juntos y analizarlo. Sonra metni birlikte okuyacağız. İşte sorulara baktıktan sonra analiz edeceğiz. Empiezo. Tengo muchos amigos aquí. Todos son españoles y son muy amables. Casi ninguno tiene trabajo. Escuchan música y leen libros desde la mañana hasta la noche. Critican películas, hablan sobre el arte o la filosofía, van a los parques, hacen picnics, toman café, caminan por las calles, salen de fiesta, juegan a videojuegos o a juegos de mesa, viajan a otros países, van a conciertos, van de compras. Hacen todo menos trabajar, pero siempre tienen dinero. Vamos a ver las preguntas. La primera, ilk ¿Cuántos amigos tengo? A. Muchos. B. Pocos. La segunda pregunta. ¿Mis amigos tienen trabajo? A. Sí, todos. B. Algunos. C. Ninguno. La tercera pregunta. ¿Tienen dinero? Sí o no. La cuarta y última pregunta. Dördüncü son sorumuz. ¿Qué no hacen? A jugar juegos de mesa. B. Ir de compras. C. Comer fuera todos los días. Vamos a leer el texto. Voy a leer el texto y después vamos a ver las preguntas tekrar ve bu sefer birlikte Tengo muchos amigos aquí. Todos son españoles y son muy amables. Casi ninguno tiene trabajo. Escuchan música y leen libros. Critican películas. Hablan sobre el arte o la filosofía van a los parques, hacen picnics, toman café, caminan por las calles, salen de fiesta, juegan a videojuegos o juegos de mesa, viajan a otros países, van a conciertos, van de compras, hacen todo menos trabajar. Pero siempre tienen dinero. Ahora, vamos a ver las preguntas. Ekran paylaşıyorum. Şimdi sorulara birlikte bakalım. ¿Cuántos amigos tengo? A. Muchos. B. Pocos. La segunda pregunta. ¿Mis amigos tienen trabajo? A. Sí todos. B, algunos. C, ninguno. ¿Tienen dinero? Sí o no. ¿Qué hacen? Perdón. ¿Qué no hacen? Jugar juegos de mesa, ir de compras, comer fuera todos los días. O zaman şimdi metni birlikte okuyalım. Ay metnimiz açık zaten. Tamam. Tengo muchos amigos aquí. Todos son españoles y son muy amables. Casi ninguno tiene trabajo. Escuchan música y leen libros desde la mañana hasta la noche. Critican películas, hablan sobre el arte o la filosofía. Van a los parques, hacen picnics, toman café, caminan por las calles, salen de fiesta, juegan a videojuegos o a juegos de mesa, viajan a otros países, van a conciertos, van de compras, hacen todo menos trabajar, pero siempre tienen dinero. Hızlıca soruları geçiyorum. ¿Cuántos amigos tengo? Muchos, pocos. ¿Mis amigos tienen trabajo? Sí, todos. Algunos, ninguno. ¿Tienen dinero? Sí o no. ¿Qué no hacen? Jugar juegos de mesa, ir de compras, comer fuera todos los días. Umarım keyifli bir dinleme çalışması olmuştur. Soruların cevaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha detaylı bir analiz çalışması yaparak bu metindeki cümleler ne manaya geldi? Her biri nasıl kullanıldı? En önemli kelimeler nelerdir? Cümle nasıl kurulur? Nasıl sıralanır? Her konuşmada kullanabileceğin kelimeleri cümle içerisinde nasıl kurabilirsin? Bunları ve daha fazlasını benimle canlı yayınlarda öğrenmek istersen eğer Süper Peer platformunda seni görmeyi çok isterim. Eğer sadece dinleme çalışması yapmak istiyorsan da haftaya yeni metnimizde görüşmek üzere diyorum. Bu videonun altına bırakacağın yorumlar hem benim için hem de kanalımız için çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.